Аа. На хөлөө хөдөлгөөд үг зад хийж үсгэлээ. Йоо. За тэгээд юу цаана өнөөдөр бөөнөрөө аа Krusty Krab 3 шөнийн 3 цаг гэдэг тоглолтод олцгоё. За тэгээд бөөнөрөө Юу ч гэсэн энэ олон руу орцгоё. Одоо би энийг зөвлөө үзүүлгч. Зя. А money. За бидний миний харж байгаагаар бол аа би одоо нөгөө нэг Mr. Krabs гэх нөгөө нэг ноён хавч байна. Миний гарыг харах юм бол за хийх хийх юмний жагсаалт. За тэгэхээр бүх мөнгнүүдээ аа А одоо нөгөө нэг ингээд мөнгөө бүртгүүлдэг хэсгээс аа тэгээ офисоос мөнгнүүдээ аавна гэж байна. За тэгээ бүх нөгөө Krabby Patties гэдэг нөгөө бүүргэр эдэн штэ. Тэднийг аавна гэж байна. За тэгээд угаал угаалгын өрөөний хогийн цааны аа хоогийн савыг нөгөө нэг юм зоо сониуг өрөөш гэж шалгах юм байна. Пэнийг нэг мөнгөнд дэвсгэрт байдаг. За тэгээд аа төвжээд тэгээд зүхт нь гарна гэж ах шиг байна да. За тэгээд гол нь би яг аимшиг тоглоом гэсэн дотор байсан болохоор чадсан байгаа. Гэтэ намайг нэг тийм аймаар нэг тийм аимшиг юм бол гарахгүй юм шиг байна. Би энэ Дээрээ зурвал. За. Вау. За. А тэр нөгөө нэг юу иш тартаа. Нөгөө планктон чом бакет гээд. Баба орё. Баба орё. Боо боо боо боо. А. Гээд. Юу Аа за ойлголоо. Ингээд гэрэл ингээ анивчаар дунахаараа ийшээ ороо тэгээ хаалгаад хөвчих юм байна. Тэгжиж тэр саяны аимшиг юмнаас зугатах юм байна. Гэтэ тэр яг юу вэ? Нөгөө нэг планктон бас нэг юм юм өмсө гараад ирсэн болов. За одоо орж ирж болж байна те. Яа амт амт амт. Уу уу уу уу уу хана хана хана. Оо оо. Ингээ алга болоод идэм байна. Бүнэгэс. Money money money. Money money. Манай одоо миний одоо жишээ одоо миний буюу ноён хавчээ хамгийн гол анхаардаг зүйл бол мөнгө байгаа. Тэгээ тийм учраас Оо, шо. Шо, юу вэ? Пой. Юу эсвэл Ямар амар юм бэ? Ямар амар төгшүүртэй тоглоом байна. Дуусгаач урдлаач чи. Йоо, цаа алуу алуу алуу алуу. Оо, хи хи хи. Аа ёо. Ёо. Аа ёо. Ан дээр амжихгүй байна. Йоо, амжичлаа. Одоо яах вэ? Тэг basement гэсэн юм гараад ирсэн үгүй юу? Энэ үү? Оо, борхамын Okay, someone in the b a s e m e n must find it, find it again. 오! 고구려 고구려 고구려 고구려 고구려 와와와와와와와와와와와와와와와 아! 아! 똑똑하네 똑똑하네 똑똑하네 똑똑하네 흘려 흘려 흘려 흘려 흘려 흘려가 흘려 흘려가 나사로서 흘려 흘려가다가 음 Би бүр бүтэн тойроод ирлээ шүү дээ. Йоо! Аа! Хөлөө хөдлөг хөлөө хөдлөг. Хөлөө хөдлөг би юу хэмээргүй байна. Яг араас ивчих. Oh! Аа. Наа хөлөө хөдөлгөөдөг. За би ч өгчлээ л дээ. Оо. Мм. Мм. Now now now. Yeah. Аваа хожиг ордуудаа тэр сарвасын хөөрийг олох хэрэгтэй байна. Гэтэл энэ нэг балер юм уу? Юм уу? Хуу юм уу? Yes! Бөөнөрө түлхөр олчлоо. Тийм ээ. Би хэлсэн байхаа ямар ч асуудалгүйгээр олно. Яа, яаж яах яг ийм үедээ жагаж жагаж та явах таа чам. Өнөөдөр энэ аимшигын хараалтай газраас дугцгаая. Ее. Ее. За одоо өнөөдөр хурдхан шат дугцгаая. Now go outside and lock up. А түгч хөлөө нэрээ. Түгчий. Аа, чай. Цуцаа цуцаа. Хада чам баг гэдэг шүү дээ. Йоо, ой цухтар хурдаа хурдаа. Баяртай. Yeah, баяртай. Яа зэ зэ ингээд Дэжгүй <sighs> тоглоод тоглолоо. За тэгээ энэ бичлэг үзэн таалагдсан бол subscribe, like дараарай. За тэгээ дараагийн бичлэг уулзтаа түгээштэй. Peace.